السلام عليكم باش نوجدو هاد السلطه غادي نحتاجو الخس لي الشوغوش اولا الملفوف الاحمر غنحتاجو ال roquette اولا الجرجير هنا عندي جوج تفاحات حبه ديال ال mangue. عندنا هنا نص حامضه انا غنستعملها للتفاح باش ما يكحلش وشويه ديال الزبيب pour la vinaigrette غادي نحتاج جوج معالق كبارين ديال زيت الزيتون معلقه كبيره ديال خل التفاح نقدروا تعوضوه بالخل العادي معلقة كبيرة ديال الفينيغ بالزاميك ولا الخل بسامي شوية الملح وشوية البزار غادي نبدا بالخس غادي نقطعو هو ولي شوغوج هنا راني غسلتهم ونشفتهم مزيان بالنسبه للشو من الاحسن تستعملوا هاد النوع هذا ديال ال chou الاحمر لان les choux الاخر الابيض de préférence كيمشي مع شي حاجه هكا مالحه alors que هاد الاحمر هذا تيكون عنده واحد le côté sucré كيجي مزيان في هاد لا من بعد غادي ناخذ التفاح غادي نقيه هنا غادي نقطعو بهذيك القطعه ديال التفاح حنا ماشي ضروري هذيك القطعه تقدروا تقطعوه بالموس مي هذه كتجي سهله باش ما تبقاش كل طرف تقطعو وتعاود تحيدلو هذاك الداخل ديالو انا ملي غادي نقطع التفاح غادي نعصر عليه الحامض باش ما يكحاش هنا كناخذ لي زاسيات ديالي كنحط فيهم الخصبه بالطريقه هذه وغادي نحط فوق منهم لي شوغوش هنا من بعد ما حطيت التفاح فوق من لي شوج هنا غادي نحط فوق منه ال mangue. بالنسبه لل mangue تقدروا تعوضوه باي fruit ديال ال saison اللي كاين انا فايته مجرباها بلوغونج كتجي زوينه حتى بالشهديه ou bien الخوخ ou bien fraise. المهم اللي كاين على حساب الفاكهه اللي كاينه ديال ال saison. هنا كندير فوق منهم الزبيب كيجي زوين مع هاد السلطه هادي كيعطيها واحد le côté sucré اخر حاجه غادي نزيد هي لاعوكيط غادي نديرها من الفوق وغادي ندوزو نوجدو la vinaigrette. بالنسبه la vinaigrette انا كنوجدها وكنخليها à part حتى كنبغي ناكل سلطه عاد كنديرها فوق منها لان الا درتوها فوق من السلطه وبقات واحد شويه راه كتخسر هنا غادي ناخذ زيت الزيتون غادي نزيد عليها خل ديال التفاح انا الا ما عندكمش خل التفاح عوضوه بالخل العادي اولا عصير الحامض mais خل التفاح كيجي زوين لان ديجا لا سلطه فيها تفاح غنزيد عليهم vinaigre balsamique غندير شويه البزار وشويه الملح وهذه هي la salade. راح كتجي زوينه بزاف كتجي عافيه شي سونت سورتو فهاد la période ديال الصيف بالنسبه لي فخوي نتوما تعادابتيو لي فخوي على حساب داكشي اللي كاين في ال saison. جربوها وردوا عليا الراي ديالكم ما تنساوش تابوناو معايا في la chaîne وبارطاجيو la vidéo